eksperyment to świetne miejsce dla osób ciekawych świata, chcących w atrakcyjniejszy niż szkolnej ławce sposób poszerzyć swoją wiedzę z zakresu fizyki, chemii, przyrody czy ekologii. Bardzo dużą popularnością cieszą się u nas zajęcia edukacyjne dla szkół i przedszkoli, interaktywne wystawy rodzinne oraz popularno-naukowe wykłady dla dzieci i dorosłych.